От ожидания продолжаю ждать тебя, любить Но время тянется, как прежде Часы и минуты без тебя длинны Душе меня съедает мука Часы счастливой встречи не видны Какое слово же ты мерзкая разлука Я в ожидании лошадь, которая стоит всегда на месте, без жалости она меня придушит. Мне кажется, не будет больше вместе. выхода, похоже, больше нет но не утеряна надежда. Я верю, что последний мой момент Все будет так же, как и прежде Я обниму тебя, к тебе прижмусь Услышу запах я твоих волос Чуть-чуть не не было видать счастливых слез Прости меня, мужчины же не плачут Но ничего поделать не смогу А это все же что-то значит А значит, что третьего